Thank you.

thank mm -hmm. you Thank you. Hã? não, eu tô, eu tô aqui, eu tô aqui pra, pra ouvir pessoas que têm vergonha na cara. Você é uma Mm-hmm. 你别笑，呃，做一个专业的演员吗？ <laughs> 哎呀！你怎么？哎呀！来来来来来！